г, гу, гя, гуа, г, гу, ага, абга, агара, агара, алагара, алгара, агяма, алагян, адгил, Аԥсадгьыл, зегьы, еснагь, агәы, Агуил, Агур, Агула, Ацгу, Агуам, амагә, Агуамч, агәабзиара. сара салагоит. Уара уалагоит. Бара балагоит. Яра далагоит. Лара далагоит. Хара халагоит. Шара шәалагоит. Дара алагоит. Уара валагума. Бара балагума? Шара шалагума. Уалага. Балага. Шалага. Сыра сыԥсадгьыл Аԥсны ауп. ахтыны кылык, Аҟәа ахьӡуп. Аҟәа даара иԥшӡоуп. Сара бзиа сыԥсадгьыл. Ара зегьы сгәаԥхоит, амшын, ашьха, аԥсабара, ауаа. Сара сыԥсадгьыл Аԥсны ауп. Аԥсны аҳҭнықалақь Аҟәа ахьӡуп. Аҟәа даара иԥшӡоуп. Сара бзиа избоит сыԥсадгьыл. Ара зегь сгәаԥхоит, амшын, ашьха, аԥсабара, ауаа. Уара уԥсадгьыл арбану, сара сыԥсадгьыл Аԥсны ауп. Аԥсны аҳҭнықалақь иахьӡуи, Аԥсны аҳҭнықалақь Аҟәа ахьӡуп. Изеиԥшрои Аҟәа, Аҟәа даара иԥшӡоуп. Уара Аԥсны зегь реиҳа иугәаԥхои, амшыни ашьхақәеи, бара ибгәаԥхои, Кама. Сара зегь реиҳа исгәаԥхоит Аӡиа Уара, Алхас, сара Аԥсны зегьы бзиа избоит. Уара Аԥсны зегь реиҳа иугәаԥхои, амшыни, ашьхақәеи. Бара ибгәаԥхои кама. Сара зегь реиҳа исгәаԥхоит аӡиа риҵа. Уара Алхас, сара Аԥсны зегь бзиа избоит.